ち消し泣きくよ大丈夫君がここにいれば一人じゃないそれが勇気起こさせる不機嫌な空眩しいほど照らし出せる太陽になる するその度深まる絆未来と現在パイズを合わせて心繋がる僕らの夢